अमोल अकरा अकरा तेवीस पच्चीस छब्बीस सत्तावीस अठ्ठावीस तीस अकरा छत्तीस चौतीस अकरा सदोतीस रुपये तुमको करने का इधर आज दस आई सर पकड़ो वीडियो बोलो ये कई को पकड़ती ये कस्टमर को डालना है तुम चालू रखो चालू रखना हाँ, पुराना काटा सातशे रुपये तीन गुरुदत्त कंपनी नऊशे रुपये नऊशे नऊ दस ग्यारा नऊशे अठ्ठावन्न बावन्न नऊशे बावन्न रुपये एस के एक एक साइड कर सात सौ एक करोड़ चार सौ सत्तर ऐसी सबसे एक सात एक छप्पन साठ एकसष्ट बासष्ट पासष्ट सहासष्ट चौसष्ट अडुसष्ट एकोणसत्तर एकाहत्तर बहात्तर पंच्याहत्तर सात एक्क्याऐंशी सात एक्क्याऐंशी रुपये मामा एक साठी एक साठी पंद्रह सोलह बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस तीस तीन हजार तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौतीस पच्चीस छत्तीस चौतीस अड़तीस एकोणचाळीस एक हजार एकोणचाळीस एक हजार चाळीस रुपये आम्हाला एक साठी एक साठी उकरून